o'rnimizdan turgan holda bugungi visol oqshomining qirol va qirolichalarini guldiroz qarsaklar sadosi ostida kutib olamiz marhamat hurmatli xonimlar va janoblar hamda kelin-kuyovlarimiz marhamat qilib o'zingizga ajratilgan taxt ravonlarga bemalol o'tirib olishingiz mumkin ekanligini aytgan holda barcha barchangizga assalomu alaykum deb qolamiz azizlar va barcha barchangiz ushbu visol oqshomiga xush kelibsizlar Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мы очень рады вас приветствовать в этом уютном, красивом, торжественном зале «Замин». bugun juda ham ajoyib kun azizlar bugun alisher hamda bular bilan birgalikda durdona xonlarning visol oqshomi munosabati bilan yig'ilib turibmiz va albatta ikki yoshga bitmas tuganmas vaqt saodat tilab qolamiz azizlar va barcha barchangizga esa yaxshi kayfiyat tilab qolamiz сегодня день свадьбы и наши молодожены сияют давайте поаплодируем и открытым этот вечер albatta gulduros qarsagingizni kelin kuyovlarimiz uchun marhamat qilib izhor etib qo'yasizlar va albatta barcha barchangizga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz o'zbegimni xonadoniga shunday ajoyib kunlar yarashadi qanday bir to'y samosha yoki bazmu jamshidga bormang uni karnay surnay sadolariyu xonandayu sozandalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi albatta xuddi shunday an'anaga binoan bugun ham sizni xizmatingizda juda ham ko'plab san'atkorlar bo'ladilar azizlar xususan shohona vokal jo'lg'on ansambl ijrosida juda ham dil tortar taronalar bo'ladi hozir esa azizlar davramiz markaziga ajoyib raqslarni izhor etish uchun Tasannor sen ansamblini Guldroz qarsiylar sadosida kutib qolamiz. Marhamat. Shohona vokal jolg'on ansamblidaizlar. Juda ham ajoyib taronalardan barcha barchamizni ko'nglimizni xushnud etgan va azizlar eslatib o'tamiz. Bugun sizni xizmatingizda juda ham ko'plab elimizni, xalqimizni nazarida nazariga tushgan insonlar xizmatda bo'ladilar deb va'da beramiz va albatta ushbu va'dalarimizni isboti o'laroq davramiz markaziga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Oy tug'sa ham bolamga kun tug'sa ham bolamga bolam baxtli bo'lmasa nega keldim olamga saharim ham shomim ham mana shu aziz bo'lgan jonim ham bolamga bolamga bolamga gar dunyoni kitob desak ma'nosi ona gar dunyoni hayot desak mazmuni ona gar dunyoni oxirat desak jannati onadur onadur ona shunday ekan onalarimiz ya'ni ayollarimiz haqida qancha gapirmaylik shuncha oz qarang sardor aka kechamizga tashrif buyurgan mehmonlarning sakson foizini ham ayollarimiz tashkil qilar ekan albatta ayol borki olam munavvar ayol borki albatta hayotimizni mazmuni bor shunday ekan muslimaxon aytib o'tganlaridek onajonlarimiz har neki bo'lmasin farzandlariga yaxshiliklarni tilash maqsadida davramiz markaziga taklif etilgan ekan marhamat qilib yuqoridan nomi zikr onajonlarimizni davramizga chorlashda davom etamiz marhamat qilib qunduzxon onamiz hamda bular bilan birgalikda albatta dildoraxon onajonimizni davramizga taklif etamiz albatta farzandlarga atalgan shirin tilak va tabriklar qolaversa bugun ularni hurmat qilib tashrif buyurgan mehmonlarimizga xush kelibsizlar deb davramizni fayziga fayz qo'shib beradilar degan umiddamiz shunday ekan onajonlarimiz davramiz siz azizlarga muntazir